Det står i 2. Korinterne 3, 17. Eh, og så vil jeg bare da også samkjøre det litt med det Jesus sa i Nasaret og i Lukasevangeliet 4, 17, så sier han da 'Herrens ånd er, er over meg', men han proklamerer det. <laughs> Å, oh, Jesus. Å, oh, tenk at han gjorde det. <laughs> Ah, han sier 'Herrens ånd er over meg', og han har sammen over meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut 'frihet' til fanger, og for, at de blinde skal få syn igjen, og for, for å sette de undertrykte i frihet. Og, og rope ut et nådens år. Jeg, jeg, må si, jeg tenkte hva frihet var for meg før jeg ble frelst. Så tenkte jeg at det var lovløshet. Jeg tenker Når man ikke har noe lov, hvor deilig det var å leve til loven. og fantastisk det var. Men det jeg skjønte, var det at jeg faktisk, da levde jeg egentlig i loven nå òg. Eh, og at det kun er Jesus <laughs> som kan banne meg. Og det som hun sa tidligere, om at han kom ikke for å dømme, eh, men han kom for å frelse. Og det, hvis jeg ikke hadde hatt den friheten i Jesus, så har jeg ikke vært Og det er den jeg lever for, og det er den jeg ånder for, og det er det vi lengter etter. Og jeg bare, Jesus, ta oss inn mer i din frihet. Jeg ber spesielt eh, om frihet fra jantelov. som jeg kjenner når jeg Den bare binder vi Jesus Kristus navn, og så løser vi ut Guds rike og Guds frihet på det området der. Og så er jeg lyst til å si at Det er akkurat som noen som sitter med noe som bobler på innsida, og de tør ikke å komme ut med det. Og det bobler. Og jeg bare ber at du må boble så mye at du ikke klarer å holde det tilbake. At du ut i frihet. Frihet, frihet, frihet i Jesu Kristus. Yes. Takk skal du ha, Linda. Yes. Nå gjør vi den praktiske biten. Nå tar vi kollekt, og så fortsetter vi med lovsang, og så Og så er det frihet. <laughs> Først er det lovsang, ja, det er frihet hele tida. Noen steder <laughs> har de sånn at de danser frem og legger kollekt. Var Ja, Der danser de frem og legger kollekt, så danser de tilbake der de ser. Eh, vips. Og fortsette å prise Jesus. Jesus, jeg vil bare gi deg ære. Ikke bare med sang, men også Jesus, du er den som skal ha all ære for absolutt alt som skjer. Jesus, jeg bare ærer ditt navn og bare hever ditt navn og bare løfter det opp, Herre. Takk, Herre, at hvert kne skal bøye seg. Mm over ditt navn, Jesus, for du har seira. Du har seira over alt. Jesus, jeg gir deg ære for at du har møtt mennesker i går og før i dag. Herre, jeg ønsker å ære deg med å bare si ja. Ja, Jesus. Gjør som du vil i kveld. Jesus. Oh. Jesus. temperaturen. Hva er det med det? Hva er det med det, liksom? Takk, Jesus. Takk, Jesus. Det var en gang jeg sto innenfor ei helg. Jeg husker ikke helt hva det var jeg skulle, gjøre, men jeg sto i hvert fall innenfor en helg med konferanser og sånn forskjellig. Og du, altså, kanskje har du noe vett i hodet? så bøyer du kne for Jesus foran en sånn konferanse eller sånne ting. For du vet at vi klarer ikke å gjøre noen ting uten at Jesus er med oss. Vi er ikke her for å, å, å ha fine ord og, og imponere noen. Bare, du, du, må bare innenfor ham. Eh, og <clears throat> på det tidspunktet der så var jeg sånn at Jesus, la meg få se deg. Jeg må få se deg. Jeg vet ikke om noen av dere har hatt den bønnen der. La meg få se deg. Jeg må få se deg, Jesus. Og jeg tenkte Å, ikke sant? Jesus! La meg få se deg. Og jeg satt og jeg hadde på låssang, og jeg ba, og jeg var aleine. Det er en fordel å være aleine noen ganger. Men jeg hadde liksom det her med at jeg, jeg var så fokusert på Jesus. Jeg, bare et glimt. Jeg må få ha noe. Jeg må få se noe av det. Bare jeg trenger noe jeg, jeg, klarer ikke å bare gå sånn i blind tro. Jeg må få se et eller annet. Jeg var liksom der at jeg tenkte Gud, hjelp Hør meg. Og mens jeg sitter der helt aleine, ingen svære lovsangsband og ingen hyp opp og ned, og ikke noen som ba og ingen som la hendene på meg, noe som helst, så opplever jeg plutselig at jeg blir forflytta mer eller mindre inn i et syn. Og i dette synet så er det altså, Nå høres jeg fryktelig hellig ut. Jeg har ikke, det bare så, altså, altså Guds nåde og jeg hadde jo bedt om å få se ham. Jeg hadde jo bedt om å få se Jesus. Og plutselig så befinner jeg meg midt på Golgata-høyden. Rett foran korset. Og det stedet jeg befinner meg, det er rett foran beina hans. Han henger på korset, kjære Jesus. Han henger på korset, og føttene hans jeg ser bare føttene hans, og det er ikke noe pent syn. Jeg ser beina til Jesus, jeg ser litt opp etter liggene hans. Jeg skjønner jo at manneleger kjenner du igjen. Men i hvert fall Jeg ser blodet som bare har rent og renner nedover beina hans. La meg få se deg, Jesus. Mm. Det var ikke det jeg spurte om. Jeg ville jo se milde Jesus. Mm. Og jeg ser føttene hans, jeg ser på tuppen av tærne hans, så henger det bloddråper. Blodet som bare forteller om den enorme, enorme, enorme smerte. Enorme grusomhet han var utsatt for den prisen han valgte å betale. Og det eneste jeg ser, er jeg tenker jeg tør ikke å løfte blikket og se resten. Fordi jeg kan tenke når de beina var så grusomme mm. Hva ser jeg egentlig hvis jeg ser høyere opp? Matteus evangelium, kapittel 15. Kjære Jesus. Inn. Kan jeg få lov å få briller av deg? Ja, jeg kjenner at jeg er Det har glidd meg i øya at jeg må ha litt ekstra Hvor de sterkeste? Ja, og de sterkeste òg, ja. Det er ikke sikkert det går så bra. antageligvis ikke alle kjente alle. De gikk kanskje ut av huset sitt, og så gikk de ja, 'Jeg vet om den tiggeren der borte. Han er lam. Ja, vi går til ham, Kom.' Og så bar de ham med seg. Ikke sant? Og så er det en der borte som går og leier på en som er blind. Og så er det en til som er at 'Ja, jeg vet at der borte er det mange, og de er døve.' Og kom her. Liksom, kom, kom, bli med. Bli med. Og så tok de med seg alle disse menneskene som var syke, som var skada, de tok dem med seg til Jesus. Og ikke bare til Jesus. 'Ja, nå har jeg tatt deg med på møtet, så får du klare det sjøl.' Nei, de la dem foran føttene til Jesus. Du ser det igjen og igjen, den lamme mannen som de filte ned på en båre. ikke sant, Som de filte ned gjennom taket. Det var rett foran Jesus føtter. Foran Jesus foran hans føtter. Dette her er jo en så klar, eh, et så klart bilde for meg i hvert fall, da, at hvor viktig det er at du bringer dem helt ned til føttene til Jesus. Helt inntil foten av korset. Helt inntil der hvor de kommer under tærne hans. Så mye at blodstråpene bare kommer på dem og setter dem i frihet. Vi må bære dem til Jesus. Ikke til oss sjøl. Ikke knytte dem til, liksom, til vår menighet, vår forsamling, den predikanten eller den læra eller det som er sånn. Du må ta dem til Jesus. Jeg elsker, du, jeg elsker jo menighet. Og jeg elsker predikanter og, og, og musikere og alt som er Det er ikke det. Men Bibelen, den sier at vi skal ta dem til Jesus. Vi skal knytte dem til Jesus. Ikke liksom, sant? Det sånn, ja, nei, og ja, jeg følger han, Ja. Og jeg følger den, og ja, hvem er det du hører på for tida? Nei, akkurat nå er det han. Ja, Og så er det litt sånn ja, Og det er flott, det. Men når det gjelder mennesker som du finner på gater og streder Når det gjelder de menneskene, så skal du ikke bringe dem til predikanten, men du skal ta dem til Jesus. Ja. Og så står det noe om Hvordan Dette med å gå ut på gater og streder og hente inn de som vil. Du vet, det er de som er innbudt til bryllup. Fariseerne ville ikke, de skriftlærde ville ikke. De som har vant til alle sine regler og bud og alt dette greiene. Nei, vi har ikke tid. Du vet åssen det er, jeg har ikke tid til å gå på møter nå, for det er noe på nyhetene som jeg bare må på. Og så er det folk som sier til meg at jeg kommer ikke på møte, for jeg er sjuk. Eh, hallo? Hallo? kjøper folk inn som lukter feil. Er de innbudt til bryllup, da? Kan de være en del av menigheten? Jeg husker jeg var et sted Jeg må nesten fortelle det, altså, for det Ja. Jeg får bare <clears throat> stryke det og redigere det bort hvis jeg, hvis jeg Ja. Men i hvert fall, jeg var jo eh, på vift. Og da akkurat da var jeg eh, aleine. Eh, og jeg følte meg så avhengig av Guds ledelse totalt at jeg, liksom, jeg visste ikke hvor jeg var engang. For altså, det var jo oppe i nord, og det var mørketid, og jeg, var, jeg var, skjønte jo ikke hvor jeg var hen. Det er ikke lett det når du kommer sørfra, og plutselig så er det liksom, du prøver å gjøre sånn «Hm, Sitt der! Ja, det er mørkt. Hvilken tid på døgnet var det, sa du? Oi, det var bare tre, ja. Ok. Ja, kan jeg legge meg nå? Altså, du er, du er ganske forvirra, så jeg visste ikke på høyre eller venstre. Og jeg måtte da spørre Jesus ok, hvor skal jeg gå hen? For jeg hadde ikke fått med det var så mørkt, jeg fikk jo ikke med meg hvor disse gatene var heller. Hvor sentrum var, jeg hadde ikke peiling. Men i hvert fall så etter hvert så begynte jeg da med Helligåndens hjelp å, å, å, å tumle ut. Så tenker jeg at det er en fordel med å være litt sånn dum søring når du er her oppe. Eller det nedenfor, da, så kan du ta, ta det motsatt. Sant? Det er jo bare Vi bruker det vi har. Ja. Så jeg troppa opp kjøpesenter. Halleluja for kjøpesenter. Jeg liker kjøpesenter. Og jeg kommer opp der og tropper inn på Kabal da, og ser en mann der. Og så sier jeg, 'Du, hvor er det skjer noe her i byen?' da? Og han kikker på meg som 'Ja, det, jo, nei, at du liksom Ja, jo, hva er det du leiter etter? Nei, så har dere en pub eller et eller annet sånt. Er det noe sted folk samles på dette stedet, liksom? Jeg måtte jo vite hvor folk var. Altså, skal du vinne mennesker, så må du vite hvor de er. Men folk kan ikke sitte på bedehus og bare vente. 'Å, Gud, send dem!' Det går ikke, det. skjønner du. Jeg visste jo ikke hvor jeg var sjøl engang. Hva sender du? Men i hvert fall Og lang historie kort en sånn sett, så vet du, så ble jeg plutselig så var jeg da, da var jeg på et kjøpesenter, og der, vet du Og, så, og jeg ba Kjære Jesus, må du lede meg, å, må du lede meg, du møter noen mennesker og sånn, ikke sant? Og så plutselig så sitter det noen på en kafé der. Den ene er litt grann mer på snei enn den andre. Og så ei som Ja, hun var nok ikke så på snei, men det var kanskje <laughs> Ja, vi skal ikke ja. Uansett, hvert hun var sånn Hun så meg, da. Da så jeg ganske blåst og låst ut, som jeg pleier. <laughs> Jeg kom jo der og masse forvirra, ikke sant? Og hun sier 'hei'. Da, og jeg bare 'ja, eh, hei'. Eh, hvem er du? Ja. ja! var gøy. Det var skikkelig gøy. I hvert fall du vet, du kjente det på lukta før hun kom. Det lukta Ja, for å si det rett ut, lukta sprit. altså. Jeg trenger ikke pakke det noe inn. Det lukta sprit. Og jeg tenkte Det var kjent. Jeg vokste opp i hjemmebrentapparat, vet du. Da kjenner du den lukta. Og jeg tenkte hmm, Gud, hva driver hun med da? Og jeg fortsatte, vet du, bare dumsøring. Det er viktigere. <laughs> ja, stille og rolig. Så setter han seg på første benk. Og så setter jeg meg ved siden av ham. Og så sitter vi og så ser vi på langveisbordet. Sitter lenge. Bare ser på langveisbordet. Og så begynner han å snakke. Så begynner han å fortelle. Der, foran landveisbordet så begynner han å dele det at han har hatt en barnetro. Livet, hvordan det gikk i stykker. Alle disse tingene om hvordan han prøvde, men han fikk det ikke til. Han bare åpna hjertet sitt totalt der, på første benk foran nadværsbordet. Jeg vil ha flere sånne gudstjenester også. Mm. Mm. Hvem er menigheten til for? De gikk ut og henta de lamme, de vannføre, de blinde, de halte, de som ikke har fått det til, de som ikke fikk lov å være med på det og det. De var ute og gikk og henta dem, vi leser om her. Jeg tenker, hvem er det vi skal hente inn? Jeg vil hente inn den akademikeren som sitter på puben på et eller annet hotell og drikker, for han har ikke noe bedre å finne på, for han har mista kona si, han har mista den forrige kona, han har mine barn, dine barn, våre barn, han har kanskje økonomiske problemer og er nødt til å ta litt amfetamin for å tåle å leve og komme gjennom dagen. Han har fin dress. Den flotte dama som ser ut til å ha fått til absolutt alt sammen når hun kommer hjem så finner hun fram flaska med vin og sitter der aleine og bare håper du skal komme gjennom enda en dag. Den legen som enda en gang har opplevd at han må trøste noen som mister. Han veit ikke om han kan klare en dag til. Den uteliggeren som ikke vet om han overlever natta. Den rusmisbrukeren, den alkoholikeren, altså hvem som helst. Gud sier, 'Gå ut og hent dem inn'. Mm. Hent dem inn. Hent dem inn til mine føtter. Hent dem inn og legg dem foran føttene til menigheten. Det står et sted at Jesus har vaska føttene til disiplene som et eksempel for hvordan vi skal tjene, hvordan vi skal lete, hvordan vi skal være som Guds folk. Jeg har ikke lyst til jeg tenker, jeg har ikke lyst til å trene og seg nedover øra på noe som helst vis. Det er ikke det jeg mener. Det er ikke derfor. Men jeg sier at eh, løft blikket og se. Markene er hvite til høst. Markene er hvite til høst. Og vi kommer samla her sånn fordi vi ønsker å bli inspirert av den levende Gud. Vi ønsker å bli satt i stand av den levende Gud til å gå ut og få inn høsten. Det er ikke for at vi skal ha kosemøter, men det er fordi at vi ønsker å møte den levende, sanne Gud. Og jeg kjenner den herre Herre, jeg tørster! Jeg tørster jeg tørster etter sjeler. Jeg tørster etter at Guds folk skal reise seg. Jeg tørster etter at jeg sjøl skal reise meg. Jeg tørster etter å leve det sanne Gud. Jeg tørster etter å få lov til å bringe dem til dine føtter. Og bare la dem få lov til å oppleve den krafta det er i en eneste dråpe av hans blod. I hver eneste dråpe er det nok kraft for å sette hele verden fri. Ta dem til Jesus føtter. Jeg må si det at eh, Det å se det synet som jeg begynte med Det gir noen perspektiv. Ja, du ser jeg kommer inn her og jeg ler og jeg flirer. Ja, det er fordi at jeg tror på han som ler. Du har lov til å le. Du har lov til å være blid. Du har lov til å være glad. Du har lov til det fordi han har frelst deg. Fordi han har satt deg i frihet. Men så har han gitt deg oppdraget. Ta mennesker inn til Mariaplassen. Ta mennesker inn til Jesu Ta mennesker og bær dem ifra gater, ifra streder, fra alle steder. Ta dem med deg, ta dem med deg på møte, ta dem med deg til, til der hvor Guds ånd og Guds kraft er. Ta dem med deg. Igjen. fordi at man tenker ja, men jeg inviterte noen til å komme på møte. Men de kommer ikke på egen hånd. Men hvis du går sammen med dem Nei, men det har jeg ikke tid til. Jeg er sånn sjøl. Jeg kaster ikke steiner. Jeg er sånn sjøl. Jeg har ikke tid til det. Nei. jeg har ikke tid til det, enda en. Jeg har bare to hofter og én rygg, liksom. Jeg vet ikke om jeg Og så blir det på en måte litt sånn Men det står at jeg skal få kreft. Mm. Jeg skal få kraft. Jeg skal få kraft. Alt det han kaller deg til, det får du kraft til å gjøre. Mm. Og jeg tenker det at eh, om det blir litt uro på møtet. La det heller være det, da. Ja, men jeg fikk ikke den stolen jeg pleier å ha. Jeg pleier å like å sitte akkurat der. Ja, og så Jeg tenker at vi må, vi må, må bare feste blikket på Jesus igjen. Og det er også bra han ga. Og det er <clears throat> Og det eneste vi gjør her disse helgene, det er å bringe folk inn i Guds nærvær. Men vi drar ingen. Og Guds folk trenger å komme inn i hans nærvær. Og det at vi sitter der og bare venter, ja Skal vi se, da. Er det noe ild her? Er det noe liv, da? Mm. Apatiske. Ja, dere er ikke det, da. Men mm. Det handler noe med å trenge seg på. Sånn som jeg satt der og ba alene og sa Gud, jeg må få se deg. Jesus, jeg må få se deg. Jeg må få se deg. Jeg må se deg. Tid og sted forsvant. Jeg bare Jeg må se deg. Jeg må se deg. Det er ikke noe annet mitt hjerte ønsker. Jeg har hatt episoder her på dette stedet hvor jeg har fått se ham. Jeg har fått lov å se ham når folk har bedt for meg. Jeg har fått lov å se ham når jeg bare har vært i lovsangen. Jeg har fått lov å se ham fordi jeg har strekt mitt hjerte ut. Den tørsten og den sulten som jeg har på innsida, det er jeg sluppet løs. Og det er det mange mennesker som har gjort her. folkemengden, sånn som den her kvinnen. Og bare koste hva det koste vil. Jeg bryr meg ikke. Jeg må bare ha deg, Jesus. Jeg må bare røre ved deg, Jesus. Hva skal til? Jeg er sånn som Linda innleda med her, var veldig bra. Men dette her med at Se nå til å få knust denne janteloven, da. Og slutt å trene over øra på andre. Og slutt å trene over ditt eget speilbilde. kan ikke, og jeg vil ikke, og jeg tør ikke, og jeg bør ikke. Kast ut menneskefrykt i Jesu navn. Skal du ha Jesus? Hvorfor har du kommet hit? Hvorfor har du kommet hit? Jeg regner med å komme dit fordi du ønsker et møte med den levende Gud. Åssen har du tenkt det skal skje? Ja, Gud vet hvor jeg sitter. Han elsker det når du trenger deg innpå ham. Og sier, 'Gud, jeg må se deg. Jeg må ha deg. Jeg må, om jeg så må stå her til morgenen, om jeg sitter her til morgenen Jeg må, jeg går ikke. Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Jeg slipper deg ikke. Jeg vil ha det. Jeg må ha det. Jeg skal ha det. Hvor mye sulte er på fra mor? Sulte dama. Kom igjen, Jesus! Kom igjen. Takk, Jesus. Du må bare gi lav hans nærvær. Det er han du vil ha. Det er han du vil ha. Ikke sitt og vent på en invitasjon. Ikke sant, Sånn som Linda. Hun bare kaster seg frem. Ikke vent på at liksom, Ja, nå går vi over i ettermøte, folkens. Hvorfor, hvorfor, hvorfor Elizan Asır Şanır'ı Jeg vil du skal om, Det er selvfølgelig frivillig, men jeg vil at du skal bare lukke øya dine. Se for deg hva når utstrakte armer. Han har åpna veien til himmelen. Bare se for deg og la takknemligheten her stige opp. For han er så hellig. Han er så rein. Han er så vakker. Og han henger ikke der til dom. du ta imot mitt offer? Vil du ta imot mitt liv? Vil du ta imot alt sammen? Alt sammen. Og Jesus, han sto opp igjen. Det veit vi. Korset er tomt. Det veit vi. Men han din troende far. Inn i den høyeste nærhet. Innenfor deg, Gud. Takk, Herre, at det er mennesker her som sier i sitt hjerte 'Her er jeg. Send meg'. Takk, Herre, at det er mennesker her som sier i sitt hjerte Herre, la oss få se din herlighet. La oss få se din herlighet sånn som han er. Kommer inn ild og brenn bort alt som ikke skal være kommer inn ild og bare lytter oss og istandsette oss til å være reine kar for deg. Kom, Hellige Herre, vi legger oss ned nærmest på alteret. Vi gir våre liv som et offer for ditt i bytte. La ilden falle. La ilden falle. kjenner Guds ild flamme. Guds ild er ikke farlig. Guds ild er for å tenne deg i brann. Sett deg i brann så du ikke blir utbrent, men at du er en levende fakkel. Et tilfluktsted for mennesker som trenger Gud. ceritain pak ya susah ya susah scenaria sucorre meniar suquaite, avarassondere le miando e la eratichine baccaia tuvi. Shandahinonia ambo ciolodoria bacchiri di acquante, la handa ito coria lamando. Mishaio sudoreandore maniano su suquaite chielano monte. Ireheria suritukuvangyuru nomanyuru sekeria donde. Lahando riabakaya sakira chakuria letore mashando aya te. Erdo, erdo mi hindu paria kifayo. Neshto, kanayara sohodi bihindoliam menderi. Menderi ako janatufaya. hen ramati mondja sokoche a arasakati. Shamayati. at du skal få lov å se min herlighet. Jeg kaller deg ut så du skal få se hvilken være den som skal tale mitt ord. Du er utkalt til å være den som skal tale mitt ord. Stå ut på plasser, rope ut. Rope ut hvem jeg er. Du er kalt ut til å rope ut mitt budskap, sånn at mennesker blir satt i frihet. Så mennesker skal få lov å bli kjent med meg kjent med en Gud som står der med åpne armer, som ønsker å vise at jeg elsker deg. Men kalt ut. Kom, mitt barn. Kom, mitt barn, så det ikke noen går fortapt. Kom, mitt barn, så de menneskene som roper ut etter mening med livet, skal få lov å se at mening med livet er mer med meg. Er livet med meg livet som jeg har skapt i deg. Rop ut mitt budskap. Rop 'Kom, kom'. Kom Det er alle de menneskene som roper ut i fortvilelse og ikke ser noen utvei i hverdagen sin. Som roper ut Og hva er vits med livet? Vis dem min vei. Vis dem at det er veien, sannhet og livet. Mm. Og de kan komme til meg. Mitt barn, det er alvorlig. Det er alvor, det som mm. skjer. Det mm. er mennesker som ønsker, ikke ønsker å leve. Det er mennesker som bare ser et totalt mørke. Det er mennesker som ikke ser noe lys. Men mitt barn, jeg har kalt deg til å vise dem at jeg er lyset. Mm. Jeg er den som er svar på deres fortvilte rop. Som er et svar på bønner som er bedt. Mitt barn, jeg har kalt deg med navn. Jeg har kalt deg, og du er mitt barn. Så kom. Kom med mine føtter. Kom til mine føtter. Og la meg få se og vise deg then they score. Mm. Nice. Heriano mania suya sokochoria siki iduma. Anasoria letiba shukuvaindo. Nanana eiru shukoredia kakairu shukutomenia. Nigaidu kuferia. Iran handore litiki furci che erano ammuti e Enadira wasikuya. Yeye seyete keyenene. Nanana aria saralotiki. Hambo. Vienavoria la mesikida. Laido. Laido ica mi essendei. Midigandolia mando ye filia saquaia. Inda erosoquaia. Icia. Barneheti, Beniti Amesta. Mm. med alvor. Du kan ikke sette deg ned og pga. menneskefrykt. Du kan ikke se på naboen og de tro på mig, men tro mig. Este por uma manhã sempre é oss har i hjertet nå. Herre, jeg ber om at du bare berører hjertene så mykt og så sterkt. Aldri mer enn samme. Fylt av din kjærlighet, fylt av ditt liv, fylt av din fred. kaller oss til å gå ut av båten, til å gå på vannet og ta en fiskehits. folk kom til ham. De hadde med seg lamme, blinde, vannføre, stumme og mange andre. Og de la dem ved føttene hans. Og han helbredet. fare un trasferimento. Perché però magari il cuore già pensare. cioè il corpo già pensava. borti deg og lurer på om du kan få lov å berøre deg enda mer. Om du kan få lov til å fylle deg enda mer. Han ønsker bare fylle de tomme kara som nå ligger foran du øser ut av ditt hjerte, som sprangfylle. Når du gir hele deg, så gir han hele seg. Hellige ånd er her og beveger seg rundt i hele rommet. invitere ham til å innta deg mer. Til å overta mer. Til å lære deg å kjenne Jesus sånn som han Dersom jeg kan se Jeg bare sier hva jeg ser, så får du ta det eller la det være. Dersom jeg ser akkurat som han kommer med en krone Han plasserer en krone på deg. Ikke på alle. Men du kjenner det når han berører deg. Så kjenner du at han han gir deg et mandat, en myndighet. En krone er ikke for at du skal pynte deg, det er for at du blir gitt et mandat, en myndighet. Han er kongenes konge. Han er kongen, og du og jeg er kongene. Vi er gitt mandat og myndighet, og han kroner noen av dere nå spesielt. han setter sitt seier på deg. På nytt. ta imot den kronen, for han sier at du er verdig. Du føler deg uverdig, men han sier at du er verdig på grunn av det han har gjort. Og så får vi lov å kaste våre kroner ned for hans føtter. Så gir han dem tilbake. Og så kaster vi kronene ned for hans føtter og sier ære, ære, ære. Jeg hører Miriam <clears throat> si at han har med seg gaver. Han har med seg gaver. han skal utruste. Og jeg skulle lære deg hvordan du skal bruke de tingene han gir deg. Han kommer ikke bare med vanlige nådegaver, men han kommer med visdom. Han kommer med guddommelig visdom. Du vet ikke hvordan du skal håndtere situasjonen, men han gir deg gaven av visdom. Skjønner du? balanserer og drar opp volumet på noen av gavene. og forsterker, finpusser, forbereder, gjør deg klar. inntar sin plass som Herre. Fordi du inviterer oss. bare han sier igjen Jeg vet ikke hva, hva, det betyr, men han sier bare igjen og igjen helbredelsens nådegave. Helbredelsens nådegave. Helbredelsens nådegave. Jeg vet ikke om det betyr at, eh, at, han bare forsterker det du allerede har, eller om det er noe men du kjenner sjøl hva han Bare ta imot. Bare ta imot alt han bare gir og strør over deg. Oh, skjønner jeg, har kjent at de har stått på valg skal, skal ikke, skal, skal ikke, skal, skal ikke. I forhold til en eller annen situasjon jeg vet ikke hva det er, men jeg bare opplever at jeg må bare si det jeg kjenner, så får du bare ta det eller la det være. Men jeg står på et sånt valg at skal jeg, skal jeg flytte meg på en måte fra denne posisjonen til den posisjonen? Skal jeg gå, eller skal jeg bli? Jeg opplever at, at Den hellige han sier 'ikke enda'. Ikke enda. Vent. Vent på klarsignal. Vent på klarsignal. Gå aldri i sinne. Gå aldri i frustrasjon. Gå i fred og i glede. Amém, é Senhor. Assim, é. tør du å be ham noe mer? Tør du å spørre om han vil gi deg enda mer? Mer av sitt nærvær? Mer av sin ild? Mer av sin kraft? Han venter på at du skal si det, ikke noen andre. Du må rope ut ifra ditt innerste vesen. Hvis du vil ha mer, så må du rope ut ifra ditt innerste vesen. 'Jesus, jeg må ha mer. Jeg må ha mer. Jeg er ikke mett. Jeg må ha mer.' Du må gjøre det. Det er din vilje. Du må rope ut ifra ditt innerste menneske. Han lengter etter å høre. Han lengter etter at du skal rope på mer. For han ønsker å innta deg så mye mer. Han ønsker å innta menigheten så mye mer. Han ønsker å innta sitt folk med så mye kraft og så mye herlighet og så mye av sitt nærvær at mennesker opplever at ilden den brenner på en sånn måte at mennesker blir satt i frihet, lenker og bånd brytes, sykdommer flyr, tvangstanker og handlinger av forskjellige slag, angst, alt bare flyr. Han lengter der tør du å be ham om mer? Mm. Slipp løs det du har på innsida. Ikke vær sjenert, ikke vær sky. Bare slipp det løs. og Bare utøs hjertet ditt for ham. For han trenger og Han vil at du skal be om det. Takk, Jesus. Takk, Jesus. skjønner du, det er det som er det verste. At jeg, bare, jeg, skal, jeg, kan, se, jeg kan se at han stopper ved enkelte av dere. Jeg har ikke lyst til å si hvem, for du kjenner det når han er der. Men kjenn etter. Han stopper og venter på en invitasjon til å bare komme sterkere over deg. Jeg kan se hvordan han stopper på en av meg opp på Altså Han er jo ikke avhengig av bare Han er ikke et menneske sånn at han er bare på ett sted. Men jeg ser at eh, Den hellige ånd bare lyser over enkelte mennesker her. Og vent. Og vent. Og vent. Mer Jesus. Jesus, jeg vil ha mer av deg jeg klarer meg ikke uten deg. Jeg må ha mer med deg her. Jesus, min sjel tørster etter deg, Herre. Det er bare du, bare du som kan tilfredsstille den sulten jeg har på innsiden, Herre. Jeg må ha deg, jeg må ha deg. Det er bare du. innerste hagen, Jesus. Der det ikke er noen sykdommer, ingen skam. Før oss inn til ditt hjerte, far. Blås liv i oss, Herre. sine in our Links.